السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله dan empat hal yang menjaminkan banyak rizki bukan memudahkan rizki ha, tolong bapa ibu hafal empat hal bukan mendatang men, men, menjaminkan rizki bukan memudahkan rizki tidak empat hal mendatangkan rizki kemari Dalam empat hal Bukan Allah kasih kemudahan Berarti kita berjalan Mencari rizki Allah kasih Tidak Bukan dikasih kemudahan Tapi di mana saja kita ada Posisi kita di mana saja Allah datangkan rizki kepada kita Yang pertama Qiyamul lail Salat malam Yang kedua Berbanyak istighfar Waktu sahur kalau anda tidak salat malam, jangan tinggalkan istighfar waktu sahur. Waktu sahur kapan? Kira-kira 30 minit sebelum azan. Disitulah Allah sendiri mempuji. Allah bangga dan senang terhadap orang yang sahur. Sambil ulama berkata, tidak ada ibadah yang terbaik di waktu sahur selain istighfar. Jadi boleh baca Quran, boleh salat malam, boleh zikir, boleh apapun. Tapi yang terbaik istighfar. Fokus hanya istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Termasuk istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant Yang Bapak Ibu tahu Sayyidul istighfar Yang, yang terutama yang paling luar biasa اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب يا الله قالوا كي تفهمي دعائني الوار luar biasa. Oleh karena itu kata Rasulullah barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar Kemudian di malam hari dengan keyakinan dia meninggal habis baca istighfar masuk surga. Masuk surga. Berarti ini salah satu doa yang menjaminkan dengan mudah masuk surga. Jadi empat hal yang mendatangkan rizki bukan kita mencarinya, dia yang datang kemari. lagi saat mencari lebih mudah. Qiyamul lail, salat malam. Tapi dalam bahasa, mohon maaf Bapak Ibu, dalam bahasa Arab disebut Qiyamul Lail. Bukan salat, tapi kalau diterjemahkan dalam bahasa kita salat. Tapi kenapa di situ Qiyamul Lail? Diberikan eh Qiyamul Lail, Qiyam, Qiyam. Qiyam artinya berdiri. Berarti lama, saking lama berdiri, dikaitkan jadi Qiyamul Lail. Qum qumil layla ya ayyuhal muzammil. Apa terus? Qumil Lay berdirilah saat malam. Berdirilah bukan salatlah malam, tidak. Berdirilah malam hari. Itu dahsyatnya di situ berdiri. Qiyamul layl. Yang kedua, berbanyak istighfar. Yang ketiga, berbanyak sedekah. Sebenarnya bukan istilah barbannya sedekah. Kadang-kadang orang bersedekah 100 juta. Sudah, saya, saya, saya sudah bersedekah 100 juta. Bukan itu. Bukan yang dimaksud barbannya sedekah itu dari sisi uang itu banyak atau sedikit. Bukan. Yang dimaksud rahasia sedekah, ta'ahudus sedekah, istiqamah bersedekah. Istiqamah. Itu tidak menjadi masalah besar maupun kecil. Itu tidak menjadi masalah. Karena bagi Allah tidak ada artinya besar maupun kecil kita tidak memberikan kepada Allah. Karena Allah Maha Kaya. Tapi rahasia sedekah itu kita terus menerus sedekah. Siang, pagi, malam, siang, pagi, malam, pagi, besok terus minggu depan. Tidak pernah berhenti. Setiap ada kesempatan selalu kita membawa sedekah. Itu namanya ta'ahudus sedekah. Ta'ahud kalau dalam bahasa sebuah janjian seolah-olah kita ada kontrak kerjasama antara diri danan danan apa? danan sedekah. Itu kata ta'ahud, ahad, berjanjian. Saya berjanji. Seolah-olah ada ada berjanjian antara kita dalam sedekah. Jadi tidak boleh terlepas dari berjanjian. Seolah-olah kita menghormati berjanjian. Bagaimana menghormati kita terus? Kerjasama. Kita beri Allah ganti berkah sedekah. Kita beri lagi, Allah ganti masih terus. Kita beri, masih Allah terus ganti. Itulah dahsyatnya sedekah. Jadi bapak ibu, jangan nunggu hari tertentu, bulan tertentu, malam tertentu kita bersedekah. Jangan. Setiap kita merasa ada berita baik, ada berita maupun ada berita buruk yang menyakiti perasaan kita, di rumah tangga kita, anak kita, suami kita, istri kita, apapun, langsung segera sedekah. Disitulah rahasianya. Ikatkan seolah-olah kita sudah membuat berjanjian antara diri dan sedekah. Dalam segala hal, hal senang maupun hal tidak. Hal bahagia maupun hal sedih. Hal bangga maupun hal lagi menghadapi kesusahan, kesulitan, selalu. Sehat dan sakit, Terus yang keempat Zikir, berzikir Pagi hari dan sore hari Berzikir pagi hari dan sore hari Ini empat hal Bapak Ibu Berdiri malam hari Itu yang namanya tahajud Banjani atau lamanya berdiri Berbanyak istighfar waktu sahur Yang ketiga berbanyak sedekah sudah Bapak Ibu menerti, jadi istilah berbanya sedekah bukan artinya harus banyak dari jumlah hitungannya, tidak. Yang keempat adalah berzikir di pagi hari maupun petang hari. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima. Sajidan wa qa'ima. Jadi Bapak Ibu saat kita berdiri lama walaupun baca satu ayat diulangi berkali-kali walaupun baca surah pendek tapi diulangi berkali-kali tidak menjadi masalah Bapak Ibu hanya hafal qulhu qulhu dibaca tiga kali pahalanya seperti baca Al-Quran 30 juz ada seorang salih menajak kawannya sudah mendekati subuh ayo bangun salat malam dan baca sepertiga Al-Quran langsung orang itu menjawab eh bagaimana saya baca sebentar lagi muazzam bacalah qul huwallahu ahad salat malam dan qul huwallahu ahad jadi bapak ibu yang saya harap jangan jangan susah fikir ya Allah saya mau baca apaan tidak usah tidak usah susah fikir baca dan nikmati yang penting nikmati bacaan walaupun qul huwallahu ahad setiap hari kalau kita pusang baca Allah tidak akan pusang mendengar Malah Allah balik senang mendengar bisikan bacaan dan bisikan doa kita malam hari. Allah balik senang mendengar bisikan doa munajat kita malam hari. Itu luar biasa. Hmm.